суть проекта заключается в том, что э, вчера состоялось заседание э, Санкт-Петербургского городского суда, э, на котором было вынесено определение по апелляционной жалобе Дмитрия Оксаны Генриховны. По существу заявленных требований Дмитрию было отказано, однако тем самым вчера вступило в законную силу решение Коломенского районного суда Санкт-Петербурга, которым установлен факт нарушения порядка отсчета голосов на 37 избирательных участках и 68 э, в Колпинске привлечения к административной ответственности членов Gracias. Центральную избирательную комиссию, в территориальную комиссию 21 и опубликовать э, в сетевом издании контроль возложить на заместителя председателя Лебедева Надежду Эдуардовну. Проект на инициативу количества членов комиссии я передам. Все. Да? Ну, а, уважаемые коллеги, да, для включения вопросов в повестку дня заседания комиссии, непосредственно на заседание, необходимо не менее половины э, голосов членов комиссии с правом решающего голоса 就是你的桌子。 А, суд первой инстанции, если за ним и второй инстанции, а, не усмотрели в действиях избирательных комиссий участковых и территориальных А у меня вопрос Олег Олегович, а. скажите, а как тут суд в своих решениях персонифицировал, что член УИК, Иванов нарушил закон или никак? Не персонифицировал. Территориальной комиссии. Не э, относительно территориальной комиссии. Что касается законности действий или решений территориальных комиссий, а, хотя эти решения оспаривались, но административный естественно, никаких аргументов в пользу незаконности решений на территориальной комиссии не приводил, и э, суд э, к таким выводам не приходил. Что же касается действий решений участковых комиссий, э, то действительно суд исследовал видеозаписи, наблюдал за действиями неидентифицируемых персонально членов участковых комиссий и не приходил к выводам о законности или незаконности персонально совершаемых кем-либо из них действий или бездействий. То есть я так понимаю, что мы не можем рассматривать сейчас ответственность конкретных комиссии, поскольку суд не установил, что конкретный член участковой избирательной комиссии или территориальный, что там нарушено. Ну, таких фактов мотивировочной части решения суда не Мы будем можно изучать, дополнить, и повышать профессиональный уровень. Да, можно это дополнить, что проект постановления э, не содержит никаких мер в отношении конкретных членов участковой избирательной комиссии. Речь идет лишь о э, организации работы председателя участковой избирательной комиссии, а в решении суда установлен а именно э, дословно э, значит, выполнен подсчет использованных бюллетеней не тем способом, который предусмотрен пунктом 18 статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях и частью 18 статьи 85. Перечислены номера 37 участковых избирательных комиссий. Поэтому я и предлагал рассмотреть вопрос о том, чтобы направить обращение в прокуратуру, которое установит, какие лица этот подсчет произвели неправильно, и эти лица привлечет к административной ответственности факт является преведицией, он вступил в силу вчера и не может быть оспорен никаким другим путем. Не подвержен задать вам вопрос. Да. А в какой части решения суда содержится данный факт? Ну, в описательной или резолютивной? А, в резолютивной а, первое. И второе, а, суд в случае, если бы он установил действительно такие нарушения, а, обладал таким а, правовым инструментом, как а, частное определение. И суд им не воспользуется Поэтому полагаю, что следует, не следует э, на вопрос включать в повестку Спасибо. Пожалуйста. Во-первых, я хочу напомнить коллегам, что совершенно аналогично правильно, избирательная комиссия приняла достаточно жесткое решение, да? Получается, что мы как бы вот более, более мягко себя ведем, считаем, что то, что происходило, в общем, нормально. А, что касается нарушения избирательных прав, то что я хочу сказать, если бы было обнаружено нарушение избирательных прав, то речь бы шла не о том, чтобы снять председателя, а чтобы отменить э, итоги выборов, а В всяком случае, такой вопрос мог бы стоять. В данном случае речь идет о нарушении закона. Да? А, федеральный закон номер 67 очень четко разделяет, что есть нарушение закона влекущие э, за собой нарушение избирательных прав, есть нарушение закона не влекущие. Но я прошу прощения, в любом случае это нарушение закона. Сейчас, я так понимаю, мы рассматриваем не по существу вопрос, а вопрос о том, будем мы, в принципе, это рассматривать или нет на нашем заседании. То есть вопрос идет о включении в повестку дня. Я хочу сказать, что если мы сейчас окажемся даже включить это в повестку дня, пусть даже при рассмотрении этого вопроса мы вынесем решение не то, на которое рассчитывает автор законопроекта, но мне кажется, это очень неправильно с точки зрения Реноме нашей комиссии. Получается так, нарушайте, что хотите, какие вы судами устанавливаете, а мы даже рассматривать не будем. Я предлагаю включить порядку номера. Что-то хочется? Я тратил всякое нарушение ПДД влечет за собой решение прав, правильно? Ну, всякое нарушение рассматривается. Да ну, вот уже рассмотрел суд. Может, мы ну, след за ну, судебным решением что-то еще хотим? Уважаемые коллеги, Хотелось бы напомнить коллегам, что административная ответственность предусматривается Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. По данному вопросу часто предложил обратиться с этим в прокуратуру Санкт-Петербурга. Если вы полагаете, что э, факт, который стал известен Санкт-Петербургской избирательной комиссии, э, и на него мы не будем никаким образом реагировать, даже направив обращение в прокуратуру, чьей компетенции это является, то я полагаю, это будет абсолютно необоснованным бездействием э, с учетом личности нашей деятельности. Спасибо. Я завершу это все и перейдем к голосованию. Алексей Ильич мне кажется, красиво и очень мудро уметь проигрывать. Значит, давайте проголосуем, кто против этого предложения включить повестку. Против. Кто против включения? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, кроме Ольги Леонидовны, вы? Сначала голосуем за, конечно, я за, да. За. Один за и одиннадцать, да, двенадцать? повестке дня. Кто за данную повестку дня, с которой вы ознакомились, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Первый вопрос у нас об освобождении от обязанности члена территориальной комиссии номер 3 с правом решающего голоса при истечении срока полномочий. Пожалуйста, Нижина. Уважаемые коллеги, Щедрин Никита Игоревич, член номер 3 с правом решающего голоса, а, в письменной форме заявил о сложении своих полномочий Учитывая изложенное, необходимо досрочно прекратить образование содержащих э, номер ну, 3 справочающего голоса высочных полномочий Чемерина Никиту Игоревича, назначенного предложения Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии Вопросы предложения. Кто за данное предпослание, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Второй вопрос. о назначении члена центральной комиссии номер 3 с правом решающего голоса. Надежда. Уважаемые коллеги, на освободившуюся вакансию по поводу ЛДПР вопроса назначения председателя территориальной избирательной комиссии Уважаемые коллеги, мы с вами прекратили полномочия председателя Тихона Юрия Анатольевича Шепелева. Ну, в соответствии с законом Санкт-Петербурга у нас в связи с потек срока должности а, председателя. А, соответственно, комиссия у нас на данный момент... Пошел Пошел срок. <laughs> А, в данный момент комиссия расформирована в полном составе. А, рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии э, по предложению по назначению председателя территориальной избирательной комиссии 26 мая состоялось заседание, рассмотрена кандидатуру Пономарева Андрея Александровича. Соответственно, предлагается Санкт-Петербургской избирательной комиссии назначить группы пятницу, извините, могли задать все эти вопросы лично. Я же поясню, что высшее юридическое образование, практикующий адвокат, в том числе в сфере избирательного права, а, опыт работы в участковой избирательной комиссии имеется. Еще раз. формат вот морской. А коллеги, формирование морской, а тоже единогласно. О а предложении в состав избирательной комиссии внутрикультурного муниципального образования муниципального округа Константинович. Уважаемые коллеги, идет формирование ИКМО Константиновска, формируется в составе 8 членов, предложение мы принимали до 25 мая, на 4 места поступило 4 предложения, а, рабочей группой рассмотрены данные предложения и предлагаем для назначения Гриф лет Любовь Ивановна 63 -го года рождения, образования высшее, Кулаева Светлана Александровна 77 -го года рождения, образования высшее, Полуда Мария Анатольевна 64 -го года рождения, образования высшее, Сурганова Ирина Александровна 62 года рождения, образования высшее. Все действующие члены комиссии избирательной комиссии ликвидации муниципального образования город Колпин. Уважаемые коллеги, решение муниципального совета 24 мая сформирована избирательная комиссия Колпина. 18 а мая нам поступило предложение от такого состава предложить кандидатуру Росакова Дарья Александровна на должность председателя. Собственно говоря, что данному представнику, прошу голосовать, кто за. Единогласно. Принято. На этом заканчиваем работу. Разное есть? У ну, заседание с вами. Э, считаем, что целесообразно это сделать после получения на решения суда, так как это будет уже оформленным юридическим фактом документально, и после этого непосредственно начать принятие Решение суда вступает в законную основу. А, я не говорю о решении. Кодекс, я не сомневаюсь, я не сомневаюсь что... Ну, ну, да, на сайте, на сайте Санкт-Петербургского суда. Корректно, мы приняли меры для ускорения получения. Нет, я понимаю. Документ получит, результат уже объем Спасибо, что 22 ну, была апелляционная инстанция. 22 мая. А сегодня